Так, друзі, ось і прийшла ця минута, коли треба іспитати наш е, бензогенератор Єдон 3300. 3 кВт 300 Вт. Значить, начитався я ваших коментарів. Їх дуже багато. І так пробіжимося кратко. Перший, найчастіший частий коментарій. Поміняй автомат. Автомат міняти не можна, бо якщо я його поміняю, згорить оце ж это, магнет. Оте. Згорить сам генератор. Його міняти не можна. Друге, покрупорушки, покрупорушки, По крупорушки дядь Вітя, сосед, електрик сказав, які конденсатори купити. Я їх заказав по новій почті. В понеділок, вторник прийдуть і і будемо ставити, будемо пробувати. Вроді би, як і думаємо, що запустимо. Він каже, запустимо, буде все нормально через там определені конденсатори. Тобто ми це все зробимо і я це все покажу, якщо все вийде. По цьому розібралися. Також зараз буду пробувати е, заводити генератор і підключати повністю всю хату, сараї, все подивитися, роблять насоси, не роблять, і підключити сварку. Сварку спробувати поварити на тройки електроді і на двойки електроді. Оце все такі тести зараз хочу провести. Що я зробив по генератору? Теж спасибо вам, ви писали, де що настроїть. Він у мене зараз робить, як е, як наче ви стоїте вечором під дощом на остановці. І холодно, так погано. І під'їжджає чорний мерседес, і двигатель, отак, знаєте, як не дзибанить, а шепче так. Оце так само зараз мене робить генератор. Я його настроїв. Я знайшов всі крутівки, газульки, бульки, шмульки, все знайшов. Все там в мене зараз ось він холодний. Я його тільки-тільки виніс. І зараз я вам покажу. Також я зробив спеціальний розйом, ну не розйом, а провод із двома вилочками. З хорошим кабелем. Ось хороший кабель я взяв і зробив ось отак. Хватить мені. У мене тут під навесом розетка є. Також під навесом у мене є тут освіщення. Освіщення три лампи. Раз, два, чотири лампи. Чотири лампи. Не робить. Світа нема. І зараз буду пробувати запускати, включу ж його сюди і туди. І все, і все, по ідеї, должно робити. І крупорушку їдон розірве. Розірве в хламину. Просто зараз підложним прийдуть конденсатори і подивитись. Ми, Вона буде не то, що крутить, вона буде аж е, манка з неї летіть із тої кропорушки. Їдон покаже. Я так полазив. І що я? На, по, е, Перша причина це все пооткручувалось після моїх тестів. Я все попережимав, всі болти, всі гайки, все попіджимав, все е, передивився, все нормально. Е, бо люфта відкручується. Также де настраювати? Зараз я вам покажу. Ось з цієї сторони та будь там. Ось дивіться. Ось оцей болт, ось, ниже, отут під шхвангочкою. Ось оцей. Це газ на холостому ходу. Я можу більше-менше накрутити газа на холостому. Це перше. Оцю газульку не трогайте, вона нічого не дає взагалі. І також ну, це сміщі, коротше, подача, я так розумію, бензина. І вона теж особо нічого не дає. Оця газулька на холостих ходу, а це я теж регулював. Ну так, плюс-мінус. Ну, тобто оці три болта. Раз, два і там третій. Ну, оці два особо роль не грають. Ось цю газульку виставляйте. Попідтягую кришку клапанов була відпущена всі подушки, все по підтягу, все зараз як часи. Бензина їсть дуже мало. Я скільки тестував його, пробував, вчора вилив. У мене в баклажці був бензин, 2, ну, з-під Кока-Коли, там 2,250 налив і ще більше було, чим я заливав перший раз. Тобто небагато він із розходує. Ну що, будемо пробувати. Запускати. Так. І також по розетці, що тут йдуть дві фази, нуля немає, це повний бред. Сюди обично 220 включаєш будь-який прибор, який відповідає цим кіловатам, і він робить добре. Ну і подивимося, чи сварку він потягне, я сварку наготовив. Все провіримо. Так. Пух, Починаємо. Ага, це понятно. Це сюди. Зараз закриваємо спочатку воздуш, воздухан, закрили. Газ, это, зажигання уверх. І пробуємо. Ну, єдон, запустись. Ой, ё-моё. А ой, бензин не відкрив. Забув, бензин не відкрив. І кранчик на бензин відкрити. Єдон, я вже почав переживати. Так, все, бензин, я думаю, там накапав туди. Все, пробуємо. О, зараз дивіться. Ось зараз. Видите, як робить. Сейчас він пару раз газане, а так він, він, він і плавно працює. Зараз я покажу, як холостий ход я можу накрутити, що він буде нормально на холостому ходу. Ну це треба, як він буде гарячий. Все, ось пішло движення. Пробуємо підключати, чи буде все запитане. Cheiro rico. Oh. Так, света нема. в колодезе. Вот, набираю воду или тюленем. Вик, тюленей покажи. Тюлені 2022. Сейчас узнаем, чи буде у вас вода, чи ні. А ну давай, Вік. І воно ж чути буде генератор, гудане чи ні, а ну. Раз, два, три. Ой, напор вообще! Мойку можна відкривати. Напор лучше, ніж від обычного света. Аська, ти рада? Аська і та рада. Дальше. Чи робив поросят красна лампочка для оборгів? Аська. Заходимо. Лампочка робить. Світ включили. І тут, пожалуйста. Алюсенька. Тики, тики, тики. А інтересно там, включили в тих поросят у Машки и барашки. Пожалуйста, свет есть, вода. Аж, аж, ну, вода даже, скажи, Вик, лучше, чем от обычного света. Ось і ця робить, покажи. Ось і ця робота. Ось дивіться, у барашки і в машки є світ. І ще й общий світ є. Бачите, все є. А ну попробуй вода тут робить чи ні. Барашечка, барашечка. Тихо. А це ж хочу все узнати. Потече там вода чи ні? О! О! Вода йде! Все прекрасно! Ребятушки! Все, не переживайте, у вас буде вода, барашка! Неси! Получається все робить, ну єдине, що... Тож я виключив електрику і він швидше почав робити без нагрузки, а це вже зажигання. Получається, все робить. І насоси, і везде світ, і лампи. Чесно говоря, я то перший мій ролик я дуже розстроївся. Ну як думаю, та таке ну купив, не стоїть він цих денег і за лампочки куплять. А ні, не і за лампочки. Ось запустив, зробив все як треба, там отрегулював, він робить як мерседесик, пожалуйста, все. Лампочки для поросят. І лампи для поросят. У мене там для поросят 250, а тут дві по, по, 120 чи 160 Вт. Це красні ці. І всі ряди цих роблять 20 штук чи скільки їх. Везде вода, все є. І вдома в мене зараз включена подстанція, ну подстанція може і не включилась. Холодильник двойний у мене е, Samsung здоровий шкаф е, двох, ну, на дві этих, на дві дверки. Він тяне хорошо. І він включений, я його не виключав. А в, в кімнаті для м'яса я виключив холодильник, ну там обичний цей магазин. Тобто, виходить, все, е, все працює. І от зараз, от, допустим світа немає. Ну так все просто, чик в розетку, да? Ні, я ж там, у мене виключено це. це. Все, зараз спробуємо опять. А ну, дорогой. Ось, а це він гукнув. Щось може насос який підключився десь. Відключаємо То він під нагрузкою так його трясе. Так, да, да, під нагрузкою. Ну. Та це не кришечка, це я розетки підсоединяв, вилки і пообрізав. Эти. Все. Ось оці обрізав, щоб всунути. Все працює, пожалуйста. Все супер-пупер. Тепер пробую сварку. Дійсно. І не треба. Я думав, як мені треба. Нема світу, нам треба Підключити воду. Я спочатку так думав. Ми з жінкою тянемо генератор туди на скважину, аж під, під ну, за сарай, там на скважина. Там я зроблю напряму со скважини, щоб накачати води. Потім сюди до колодязі затягнемо. Там в мене в колодязі під кришкою розетка з насосів. Накачати так. Я так спочатку, а потім вже я зрозумів, подивився, що і як, і ви ж пишете. І все так і зробив, дійсно, в будь-яку розетку і все є. Тільки ну, це що треба відключити на щочику. Я відключив автомат, бо ще вся вулиця подумала, о, світ включив. <laughs> Ні, це я просто завів генератор. Я його зараз заглушив, тобто, ну, щоб людей, знаєте, не злить, бо ще подумають, включили раніше времени. Так що то так, зараз спробую сварку. Чи буде тягнути він сварку? Якщо, допустим, підварити там треба, ну якусь петлю одірвало, якийсь навіс, якусь трубку поросята чи свині здоров'я одірвало. Ну буває всяко, що треба чуть-чуть підварити, бува таке. І ось зараз спробую. Якщо він ще заварить, все, у нас одне залишається запустити крупорушку. А ми її запустимо, ми розірвемо цю крупорушку оцим їдоном. Так що Нічого страшного, все нормально, нормальний апарат, так я його щось почав полюбляти, непогано. Я вже і влазив туди, думав, автомат, якщо вдруг що як поміняти, там воно елементарно, ну його міняти не треба, його вистачає. На його, тобто, виходить, е, він е, захищає від перенагрузки. Якщо ви поміняєте автомат, то може згоріти оцей же сам генератор, магнет оте. І все так. Тепер сварка. Ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду. Сварка хлібинка. Сіріус. Оце сварочка поставила не один ангар. І зараз ставить мій. Іменно, іменно ця. Скільки вона вже бачила всього і робить. Єдине, що на моєму ангарі полетів оцей вентилятор. От е, одірвало дві лопасті, Ілі щось попало, дядь Саня каже, ілі щоб щелкнуло і одірвало і почало ну, вібрація. Я заказав у нас в магазині, кстати, я там сьогодні електроди купляв. І електроди двоєчка, маленька пачка 230, він каже, як для наших місцевих блогерів за 200. І ото спасибо за скидку. Ще електроди купив двойку за 200 гривень. А тройка в мене є а двойки не було. Це ж купив і двойку, думаю, зараз спробую тим і тим. А це тройка обичні. І будемо дивитися, що і як. Зараз я принесу двойку. Ось оці електроди 230 у нас. Моноліт двоєчка. Ну а я взяв за 200. Скидку мені зробили. Воно ж все більше і більше людей узнає. Так. Ага. так. І ось двоєчка, да, вони тон. тонше набагато. Двоєчку попробуємо. Та вилазь уже. Ось двойка один електрод і тройка, один електрод. Будемо іспитувати так, як є. Тяне, не тяне, робить, не робе. Так, железку взяв, підложить щось під железку. Бо ще згорить лінолеум. Так, електроди сюди. Все, пробуємо. Пробуємо. Спочатку пробуємо на двойки. Ну, з на більше підемо. Чик. Чик. Чик-чик. foi, cara. пока на, на середнє положення. якось у товстому металі. Ага, вибило. Но як нам цю вибиває. Вертаємо чуть-чуть менше. Робимо так. Ніфіга. На центральне положення. Варвара на центральному. Пробуємо тройку. Давайте так, щоб не шуміло. Двойка вари, ну тільки на центральному положенні хорошо варе. Ну можна хорошо заварити, то є взагалі без питань. Я її навіть пробував дирку пропалити, пропалює. Просто невдобно стоїть. Двоєчкою підвариться, заваритися можна. Ну, якщо не нам все навалювати. Тепер, якщо, к примеру, немає двоєчка, є тільки тройка. Пробуємо, що воно покаже. Ну, сварку тяне. як не удивлено, ну тяне. Тепер тройку поставимо, здоровий електрод. Він таке проти двойки, як наче четверка. Ну, четверку воно не потягне. Хай так и буде на центральном положении. Туду. Туду. Начинаем испытывать электрод 3 миллиметра. Після міліметра теж як розійшовся, так шмале, мама, не горюй. Я мог і дирку пропалити. Но я знаю, якщо я зараз додавлю е, більше тока отут, то воно почне вибивати автомат. Тобто отак ось. На двойки взагалі хорошо на центральному. У мене сварка виходить. 280. Е, вот на центральное положение. Вара двойка. Великолепно, вообще супер. На двойки вара, як наче хороше напряження, все отлично. Ну, хто сварщик, той пойме. На тройки трошки якби типа засирає, ну, не проварює, немає цього, не прогрієш метал. Ну як розходиться, так уже і вара більш-менш приємно. Ну на центральному положенні, якщо зараз більше, зразу виб'є. Навіть зараз спробуємо секундочку, от іменно зробити чуть більше на троєчки чи не треба вже іспитувати судьбу. Віка каже, не треба, отак показала. Ну, коротше, ну виб'є, якщо на двойки вибивав, ну на тройки, понятно, виб'є. Ну робе, робе. Хлібинка робе. Якщо що так підварить по мелочі, зачем же я взяв е, двоєчкою буде те, що треба. А ці ось електроди мої двоєчка. Це іменно е, НЗ-шка буде, як нема світа, ну знаєте, все буває. А щось відпало, одірвало чи ще щось. Я взяв, достав двоєчку і обварив. І все. Ну, щоб не було, да, все що угодно, і все. А тройку то ми і так варимо, як світ, Я як світа нема, за чим варити. І того підводимо підсумки. Апаратом починаю, починаю я бути довольним. Він такий. Ну я пробігся, везде світ є, як наче він і є світ. От як наче і світ є, везде бігаєш, біг, біг в сараях, лампи горять, всі насоси роблять. Що мені треба ще? В случае відключення чи що, джик і все. Ну, к примеру. Це і мені треба, тому що хазяйство здорове, яким треба і воду набрати, а поросятам лампи для обогріву обов'язково. Особливо як опорос, поросят треба хорошо вигріти. Тоді вони вже стають ж живенькі. Ну, непоганий. За свою ціну, <laughs> хто я казав, гроші на вітер. Зараз за свою ціну ну, дорого, понятно, 20. Я пам'ятаю, вони були 6, 7, 8. Ну, дивились, ну, вони не нужні були. А зараз все одно це сума не маленька. І в обичну квартиру і в обичний дом воно і 300 літ не треба, переждете, включать та і все. Це так кому необхідність, як у мене. У мене є опорос, мені це кров з носа треба іменно включати лампи, тому що поросят треба вигріти, вони повинні вигрітися, а тоді вже вони починають пити молоко і більш-менш оживати. Вони ж випадають ізнутри свиноматки, і вони з гарячої температури і на холод, їм дуже стрес дарують. Тому мені оце саме головне. Мені саме головне насоси. І остається незакрита проблема. Круп поручка мы их запустим. Я думаю, следующий ролик крупорушка на бензині буде по-любому, друзі. Так що так, коротко показав, як робить в дійстві. Я то зараз ролик закрию і підключу його, який должен він бути робити, щоб все було запитано. Ну так що, отак, друзі. Мерседесик шепче. Масло, звісно, будемо міняти вовремя, все вовремя. Також казали, ой, ти так з ним відносишся. А як з ним відноситься? Ну, дав нагрузку. У нього защита стоїть, мені, якщо що, бики вибився. Це я ще вежливо, есть так, що. Так що всім спасибо за внимание и всем пока.